como ustedes, es una, una, melodía que necesariamente no tiene una referencia directa con la historia del jazz, ah, pero sin embargo eh, la idea creo que es de, lo que queremos hablar hoy es de cómo el jazz permite ser como un contenedor de, cosas ah, que no necesariamente sean estrictamente siempre la misma. Y es un poquito, creo, el defecto de mucha de la educación del jazz en muchos países, incluyendo Estados Unidos, que empiezan a enseñar el jazz como si fuera eh, música clásica, y poner reglas muy estrictas que luego uno siente como que no puede estar introduciendo otras ideas. Mientras, si usted de verdad miren un poquito el desarrollo de la música, el estilo de jazz, en las varias décadas, usted puede ver como que los, todos los principales eh, eh, artistas se distinguen por eso mismo, por crear siempre algo muy, muy diferente de lo que eh, pasaba antes. Luego tienen voces tan fuertes que obviamente muchos otros músicos pues se acoplan a eso y empiezan a tocar de esa manera. Y, entonces pues se crean escuelas, ¿verdad? Pero creo que mucho de lo que está pasando ahora en Estados Unidos, sobre todo en Boston, en Nueva York, en Berkeley, la Music, es esa idea de estar muy abierto a desarrollar la música, llevarla a, otros, a, a, encontrar sonoridades que sean nuevas. Ah, es muy interesante desde el punto de vista, eh, le dije a Ron, de, hablar de su punto de vista de eso, porque claro, eh, el jazz sin la batería no, para mí no existe. O sea, la, la, raíz del jazz está en la percusión, está en lo que Ron hace, está en esa, en esa, componente, ese es el motor de esa música. es muy bien interesante, sobre todo con un, un baterista que llega de una formación muy, muy norteamericana, cómo él pues, se puede abrir a eso. Y quiera, quisiera que él hablara un poquito de, de esa parte. Ronald was, I was asking you the, the Hi. Hi. Everybody's okay? okay. okay. So I think, uh, from my uh, perspective, one of the most important uh, aspects of learning jazz is having an open mind. Eh, en mi experiencia yo, yo considero que uno de los aspectos más importantes dentro del jazz es mantener la mente abierta. And I think if you look back over the history of jazz, uh, from the very beginning into the current era, I think that's one of the beautiful aspects of jazz is that starting with uh, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, up to some of the things that young guys are doing, it's always about being an open mind and drawing from many different influences. Y algo hermoso de si, si, observamos el jazz a través de las distintas épocas es que estas personas han mantenido, desde Duke Ellington, Miles Davis y otros personajes, han mantenido su mente abierta. Right, so for, for me, what that meant was understanding that it's impossible to learn everything about all music. Y para mí, sorry. Go ahead, Y para mí eh, es una de las cosas que mantengo en mente es aprender de toda la música, but I have to be, when I am trying to learn other aspects of other influence in music, I have to be respectful cuando, of what that music represents. Y cuando quiero aprender de otra música y lo que representa, eh, busco ser respetuoso con ello, con esa representación de otra cultura. Right. When I grew up listening to, I, when I started playing music, I did not start playing jazz. Cuando comencé a tocar música, no comencé tocando jazz. So I grew up listening to R&B and uh, all the music they played over the radio. Crecí escuchando R&B y otras músicas que sonaban en la radio. But the groups that I tended to like the most were group, groups that in, uh, included different influences like War, there was a group called War, Earth, Wind and Fire, groups like that that uh, included elements of South America Y, y, dentro de esa música que escuchaba, lo que más me llamaba la atención eran grupos que incorporaban aspectos de otros, uh, de otros tipos de música, como un grupo que se llama War o Air, Wind and Fire. Because jazz is very personal. It's a very personal music, and it comes from the person from within inside each individual. Porque el jazz es una música muy personal que surge del individuo desde adentro. And I think because we all have unique experiences and unique influences, it's, it's not only important, it's required that we bring up all that what we are to the meeting. Y ya que cada quien eh, vive experiencias distintas como individuo, eh, es nuestro deber y cada quien incorpora esas experiencias personales a la música. And so I, will just say, because I, I could talk forever, but I will say wherever I go, typically, I try to learn, uh, if I have the opportunity, I try to see music musicians from their region and learn some of their beats, some of the things they do. Y bueno, para, solo como comentario, porque podría hablar mucho tiempo al respecto, yo cada que voy y visito un lugar intento eh, mezclarme y aprender de músicos de su región y su tradición. Right, so uh, a couple of years ago I was in uh, Ecuador and they played this beat. And then uh, a year ago, I went to Cape Verde, a couple years ago, I went to Cape Verde for the first time, and they played this beat. Y fui a Cabo Verde hace un par de años y tocaban esto. Right? And so I'm always trying to take little bits and pieces whenever I can to, you know, to bring some of that with me when I, when I leave an area. Así que siempre busco eh, tomar algunas piezas y, y, y, cosas de otra música para después buscar incorporar. Pregunta sobre... I can add something to that Yeah, please, go ahead. I find, I find when I play, a lot of times I'm, I'm playing people from other, other Americans. I'm the only gringo in the band. Suelo tocar eh, con gente de otras Américas y suelo ser el único gringo más la banda. y aunque a veces es un poco, eh, da un poco de miedo, me, me, me, doy cuenta que crezco más y me ayuda a tocar jazz mejor también. What really intrigues me is that there all cultures where the, on the East, everywhere, the, the interpretation of the beat eh, algo que me intriga es alrededor de todas las culturas del mundo es su interpretación propia del beat. And if I ever did my master's, which I'll never do, y si alguna vez hiciera una maestría o un doctorado, que no creo hacer, sería acerca de la percepción del víctima. Eso es todo. Preguntas. Sí. Eh, quisiera preguntarle, por, escuché en la función que te que por ejemplo tienen un... bueno, sí, eh, que tienen como una célula rítmica. Esta, eh, por ejemplo, yo soy cubano y nosotros tenemos eh, un género que es producto de la liberación de franceses, llamado tumba francesa. Pues, que lo <laughs> Entonces, eh, quisiera saber en sí, este, como esta célula rítmica, si también es o Italia, o sea, está en Italia, o si tampoco lo utilizaron de, de esa misma, de esos mismos franceses. en I would like to ask this, is also something that exists in Italy, or that you get it from the French, or... Wait, one, two. I prefer to e l'altra in italiano io solo Così vi saluto in italiano, ciao a tutti. Eh. <laughs> <laughs> invece proprio di, di, partire dalla nostra personalità musicale e di inserirla in un, in un magico eh, discorso generale. Essere un índolo que, que el jazz permette ser como un, un transmisor de todas estas, ¿sabes? esas ponerla in un marco internazionale dove cada uno se può sentir rappresentato eh, conectándose con ese, con ese marco. Eh, ¿quiere, un poco de flexing, no sé. Sì, io ho scritto questo brano mm, che lei Él escribió esa pieza hace algunos años. Ho fatto un viaggio nel Mediterraneo e ho scritto una canzone per eh, diversi posti, ho scritto una canzone per la Turchia, ho scritto una canzone per la Turchia. Él hizo un viaje alrededor del Mediterráneo y escribió varias piezas per vari paesi. Eh, Panarea è un'isola dove ho trascorso circa un mese. Mi passo un mese in questa isola Panarea in Sicilia. E in realtà ho scritto molta musica di quell'isola. Questa è una canzone dedicata proprio a quel mondo. È un mondo immerso nel Mediterraneo con fortissime influenze arabe. Tiene un, un mondo di Panarea, tiene muce, sta nel, nel Mediterraneo con molte influenze arabe proprio nella nostra lingua del sud Italia, noi abbiamo molte parole che sono molto vicine al suono del en el Italia el dialecto está muy parecido con mucho sonido de, de la lengua árabe. Eh, George, you want to say something about any of this? Yes. Yes. Okay. How you doing? Hola, ¿qué tal? Uh, well, I think all you know, what you wrote, uh, they, it all comes from a harmonic minor sound. know, from the Turkish, from the Italians, from the, Israelis, Bulgarians. It's something you hear all over the world. It's reminiscent of itself. Bueno, creo que esto es un sonido eh, menor, ¿no? Eh, armónico. Armo, ajá, menor armónico, ¿no? Que se encuentra en, eh, pues, también en Italia, en Turquía, Israel ¿no? y en todo el mundo. So there's a relationship that, you know, whether you're Italian or South African or, uh, you know, American Jewish, whatever, you, you know the sound so you can link into what's above. Así que sin importar si vienes de África, de Italia o cualquier parte del mundo, es un sonido con el cual te puedes relacionar y vincular. You know, I just want to say for me, uh, you know, Ron really studied, you can hear, you know, what he's done in terms of his contribution to the different rhythms. But for myself, you know, teaching at Berkeley is such an international school, school. All these uh, eh, students that have been here, like Francisco Mela, and one of my students, Antonio Sanchez from Mexico, you guys want to come to you and they want to learn how to play what I'm playing. Y bueno, yo sé que Ron ha estudiado profundamente todo este tipo de aspectos rítmicos de otras músicas. Y por mi parte, eh, desde Berkeley, teniendo todos estos alumnos de todo el mundo internacionales, eh, ya sea Francisco Mela o el mexicano Antonio Sánchez, pues son personas que siempre quieren aportar algo de lo suyo también a la música. Y lo increíble de esto es que ellos eran tan buenos eh, desde el inicio, desde el comienzo que fueron mis estudiantes, que me permitieron a mí a mí ser yo mismo. Entonces funcionaba bien. For me personally, I think I play the best when I don't know what's happening. Personalmente, creo que toco mejor cuando no sé qué es lo que está pasando. Because just quick, wait, I, I came from, a, I you grew up in Boston, and um, I came, my background was playing James Brown. Bueno, yo crecí en Boston y, y, y yo vengo de escuchar a James Brown. ¿no? I was in a pretty famous uh, young Gene Brown cover band. This whole jazz thing, I don't know how it happened. Eh, yo estaba en una banda de covers de música de, de Brown y no sé cómo surgió esta cosa del jazz. So what I'm doing is, no matter what these guys play, or you know, the guys from Cuba, the guys from Venezuela, the guys from Mexico, I'm just using the backbeat from James Brown. Sin importar si toquen de eh, México o de Estados, yo estoy tocando con al, al, al ritmo de James Brown. That seems to work. Y parece funcionar. I, would like to ask, I'm going to speak in English because I want them to understand what I'm saying. Quisiera añadir. Y me tiene que, bueno, voy a hablar en inglés para que entiendan, <laughs> pero tú me traduces. Claro. Eh, for me was very revealing uh, doing a trip to West Africa. Para mí un viaje eh, al, al oeste de África fue muy revelador. Because I, I, I stayed, I lived in Puerto Rico seven years. I was directing the, the PHS program there? Uh, eh, eh, viví, porque, viví en Puerto Rico durante siete años y el programa de estudios de jazz ahí. And over there there was a, a, big conversation, very heated conversation about who invented this and who invented that from a really fun Y bueno, eh, ahí había una discusión eh, de, de ah, si volvemos a, a ah, sorry, yeah. yeah, in Puerto Rico, Uh, the, is a lot of uh, controversy about the clave. Ah, hay mucha controversia en Puerto Rico respecto de la clave. And certain rhythms. Y algunos ritmos. That they say the Cuban invented, no, we invented, we invented that, the Cuban invented that. Se discute si los cubanos inventaron o no. And it's very strong. Y es muy fuerte. It's very, it's, it's like, a, it's not like a, a collegial conversation. Eh, es muy fuerte, no es una, una conversación colateral. No, no colegial. Ah, ok, perdón, no, no universitaria, colegial, Right. Yeah. So, and, and, and, and there's this sense of ownership, like this is mine and this is yours. Y es parte este sentido de pertenencia, ¿no? Lo que es mío y lo que es tuyo. And then when we went to West Africa, y cuando fuimos a África del Oeste, we kind of realized that every single rhythm, y nos dimos cuenta de que cada uno de los ritmos, every single rhythm that we know, Cada uno de los ritmos que conocemos come from West Africa, I mean from Africa. vienen de África. Everything comes from there. Todo viene de ahí. And, and to me, what was a very humbling experience Y para mí fue una, exper- una experiencia de, de humildad. was that we uh, we are a percussionist, uh, and he was supposed to do a clinic to uh, African percussion. Y bueno, teníamos un percusionista que se exponía, debía dar una clínica a, a percusionistas. Él was freaking out. Y estaba matadísimo. y estaba y why now I ¿Qué carajos les voy a enseñar? Exacto, así mismo. Exacto, <laughs> exactly, that's exactly what he said. And, and, uh, and check this out. He was from, he's from um, uh, Peru. Él es de Perú. And he said, um, well, okay, let me, I don't want to talk about, you know, rhythm or anything. Let me teach them a, a pattern from uh, uh, Landon. It's a, it's a specific pattern from, from Perú. Bueno, entonces él siendo peruano dijo, bueno, les voy a enseñar un patrón de, eh, de Landon. He, eh, he started playing the pattern, the, the count. y comenzó a tocar el patrón. And the guy said, oh yeah, yes, we call this whatever, and they start playing. se lo empezaron a tocar. And he was like, oh my gosh. So basically, he realized, he, he kind of opened it more as a conversation. Y bueno, se dio cuenta que se abrió mucho más como una conversación. And they start teaching it. Y él, ellos comenzaron a enseñarle. And they say, well, you know this rhythm. Oh wow, what is this? Do you know this other rhythm? Oh, check this out. Oh, y empezaron a decir, oye, ¿conoces este ritmo? Ah, y este otro Yeah, and this is where I'm, I'm going, because then at the end of the class, you are so humbled by the experience. Y bueno, o pues, sea, esto es a lo que voy, que para el final de la clase él se encontraba en un sentido de humildad tan grande. And he said to them, wow guys, thank you for everything you've given me. Les dijo, wow, muchísimas gracias por todo lo que and me han dado. And, and, and, to share your music with me. Y por compartir su música conmigo. And one guy said, why do you thank us? Y un, uno le dijo, ¿por qué nos agradeces? This is not ours. Esto no es nuestro. This comes from the earth. Esto viene de la tierra. Shaitara. <laughs> that was amazing. It was like, wow, you know, and we are like, we kill each other But I did this, I did this, and everything comes from that. Es increíble, nosotros nos matamos porque yo hice esto, yo hice el otro, pero todo viene de allá. Yes, it, it, it, it's a very interesting perspective, you know, it kind of like uh, opening up to what Mon was saying, how will then, if you embark into this, you know, in, in, into this life of learning jazz. Y es muy interesante, es una perspectiva en la que, como Ron decía, eh, si te metes en este viaje de jazz. It, it's very important to have that kind of uh, attitude. Es muy importante tener este tipo de actitud. And there's, to me, there's a contradiction when you see a jazz musician that is very close. Y para mí es una contradicción cuando se ve un músico de jazz que es muy cerrado. You know, it's an oxymoron. Eh, es una paradoja. Una paradoja, also does change your field. Y bueno, aprendí y es una manera de cambiar tu sentimiento, tu sentido. But then uh, I listened to an Angelique Kijo record, who's from Africa. Eh, y bueno, escuché un disco de Angelique Kidjo, que es de África. And she was doing a lot of Cuba, and she played definitely one, two, three as I was reading. So I, I don't know once again. Y ella tocaba el 1 y el 3 en lugares distintos de donde yo lo sentía, así que no sé as, as going to school, sometimes you're looking for right and wrong. Y bueno, cuando vamos a la escuela, a veces estamos buscando el bien y el mal, lo que está correcto o equivocado. And I think it's great if everyone can just feel things the way they, they feel. Y creo que es algo positivo si cada quien siente las, cos las cosas de la manera en que ellos lo sienten. Así es la vida. I, I, with that said, then. Bien, habiendo dicho eso. You know, that is, it's important to understand that uh, there is, in this freedom. Es importante entender que dentro de esta libertad. Like every time you talk about freedom, you have a lot of responsibility. Como todas las veces que hablamos de libertad, se tiene también muchísima responsabilidad. Because the, the idea is not to, to uh, say, okay, so then I'm going to do anything I want. Y la idea es, bueno, no llegar y decir, voy a hacer lo que sea que yo quiera hacer. There, we still, as a jazz musician, have the responsibility to do one thing that is very important. Eh, nuestra responsabilidad como pianistas es hacer una cosa que es muy importante. You know, which is to understand where the music is coming from and to really study the great development. development. La cual es eh, estudiar y entender de dónde es que viene esta música para poder desarrollarla. Because the risk of, of, otherwise, porque de otra manera el riesgo es okay, so I don't really need to study Coltrane. I really need to study calendar. You know, I'm from I'm from Italy. I'm just gonna take my songs and I'm just gonna put a, a swing bass and it's gonna, I'm gonna call it jazz. Ok, entonces yo no voy a estudiar a Duke Ellington ni a John Coltrane. Yo soy italiano, entonces voy a hacer mi propia onda y le voy a poner un ritmo de swing y lo voy a llamar jazz. And a lot of people do that. Y muchísima gente hace eso. In Latin, in Latin American that happens a lot. En Latinoamérica eso sucede mucho. And I say because I lived here, I lived, you know, more than seven years. Y bueno, lo digo porque viví más de siete años. And what you can see all them doing is is, you know, playing in a way that is not straight ahead in this moment. Y bueno, lo que vemos que ellos hacen es tocar de una manera que no es, eh, straight ahead, es directa. Eh, no, tradicional. Ok, tradicional. But they're master. Pero, pero lo, ha ah, llegado a un nivel de maestría con ellos. They can, you know, if we play anything in that way, they will sound amazing. Si tocamos eh, cualquier cosa dentro de ese concepto, va a sonar increíble. y es por eso que cuando tocamos eh, música que no está dentro de ese concepto, it still like aún así suena de esa manera. Y eso es muy importante. thank you